aux fleurs d'automne, chanson qui se fredonne au soleil roux de l'Orient. Bab Mansour la belle, tait son histoire cruelle, au bus, mais pas aux oiseaux.